Fala, gente, final do YouTube, tudo beleza? Então, hoje vamos encontrar aqui alguns jogos ruins aqui para jogar. É, vamos jo tentar jogar, né? Vamos jogar esse jogo aqui. Calma, gente, que vai instalar. Já volto. Então, galera, já estamos aqui no jogo. Bom, vamos jogar ele agora. Eita, olha o cara voando, pensando que... Vai ficar vivo depois dessa. Deixa eu aumentar um pouco, gente. Eita, eita! Eita, Giovana! Eita, Giovana! Eita. Eita, pega. Eita, pega. Eita, pega. Eita. Jogo péssimo. Vamos pro próximo. Bom, galera, já encontramos outro jogo aqui que é esse. Pô, vocês já perceberam que a Copa é descarada de Counter-Strike, né? Ah, só por Deus, né, irmão? Só por Deus. Bom, já que não dá pra instalar esse, vamos procurar outro. Eita! <laughs> Esse aqui parece o gente. Ah, calé. Calé, mano. Qual é, mano? Calma, gente, que já vai instalar, calma. Bom, galera, já instalou aqui. E também, é, eu tive que desinstalar <laughs> e instalar de novo. Mas então, não é isso que eu quero dizer. Já instalou e eu não sei se vai pegar. Ih, pegou, né? Mas então, vamos ver se a gente vai conseguir jogar, né? Lembrando que esse é o último jogo da lista. E é uma homenagem a uma grelhinha. Melhor meme de todos. Eu vou passar mal. ai, ai. Eita. Eita, pega. Vou baixar aqui que senão dá direito autoral. Novo jogo. Só descarga. Só pra tentar, né? E Eita, pega! Só deixa eu escutar a música um pouco, gente. <laughs> Não, desgraça! <laughs> cachorro. O cachorro não é de Deus, não. O cachorro não é de Deus, não, cara. vou passar mal. Não! O que você foi passear, magrelinho? Não sei se eu rio ou se eu choro. Eita, pera. Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eita, pega a galinha morta. Eu tô perdendo o osso, cara. O jogo tá fácil até agora. Ai, meu Deus, eu vou passar mal. Eita! Bom, essa é a nova série. Não! bom? Esse foi o vídeo, dá like!